找一个，找一个样子，帮我们看看。哎呦，你抓你的噻！我现在为了吃着。怎么样？到一边走。Finally，we are here。时光阁。嗯？什么缆车的地方。嗯。 你想要的啥歌？时光。时光歌。时光歌。Do you want to go there? Me, I like to take a picture. Huh? I'm doing it now. angkol ya angkol ya Niara. Niara. Walk here. Được cái mà đi thì là linh phan chị mình không? Bố mẹ dính tủ đi rồi cũng không? Thằng có đấy á? 车厢过支架时会有轻微抖动和失重感，请不要担心。为了您和他人的安全，为了防止这一世界自然和文化遗产得到永续，请协助工作人员。进入景区禁止室外吸烟，每辆车厢限乘50，请不要在车厢内吸烟。 以防危险时安全发生，私密火灾，请不要将垃圾和废弃物扔向窗外，请不要在车厢内乱涂乱画、随身物品。我们要不要合照一张？哎呀，Ladies and gentlemen, welcome to the Huangshan Yeping ticket hall. The height is two thousand one hundred seventy-six meters, eight fifty-six. 15 minutes to the destination. When passing the supporting towers, the cable car may shake slightly and cause a little witness Please do not worry about it. For you and other people's safety, and keep of one sound, and nature and culture heritage developed continuously. Please pay more attention to the following. <laughs> Please cross of walls in the scenic area. Maximum number of person is six in each cabin. Please do not overtake. 哎，是不是？没按到吧？没按到。好像有声音 <laughs> 第一声呢？知道啊，怎么拍到？以奇松怪石掩海，风雪不绝，称誉神州，驰名海。 好见东东得意了，亮亮的意了，人的得黄山归来不看岳，黄山也要 K K 了，哈，搞飞噻，搞飞是个辛苦。中外游客纷至沓来，文人墨客赞不绝口。伟大的旅行家徐霞客先生就曾说过：“五岳归来不看岳。”好玩。 哇，好 exciting 係喎，啊，好好似好危險咁啊！Behind you is rock face，你影喺嗰度，哇，幾鬼斜啊！慢慢慢慢睇過去嗰邊，朋友拍到峡谷，哈哈哈哈 y good，我们兩個四個人啊，坐在一個， <laughs> <laughs> 一個 K 杯卡。 哎，像你看到哦，有了 record，record，OK，嗯，可能要 repeat 一下，不要紧啊。第一次玩的这个，黄山，这个，你们第一次来吗？嗯，对啊，我们也是第一次。哇，那是刚刚的是什么？可能会再来看雪景，雪景啊，这样就好啊。 <laughs> 呃，你还没有关之前，你就按回刚才那一类，把冰啊。鲫鱼尾长十多米，宽不足一米，仅容一人通行。 你们今晚上去哪里？住那个什么海，北海。北海很远哦，北海爬到那边去。真的惊险。 <laughs> 他说到光明顶只要十几分钟，是 <laughs> 啊，他后面我们住白云。后有，我们第一个晚上住白云，白云对，哦，白云。你们家住两天的那个吗？对，我们住白云，然后再去爬那边。明呃，明天晚上住北海，后天才下山。 来了黄山脚下，还 <laughs> 不错。 <laughs> 我知道我爬不完的， <laughs> 哪一天，花了这么多钱来这里哈，嗯，就是住了一个晚上，贵就贵一点不要紧，以后也不会再来了，不珍惜。们经过这个，很高了啊！现在。哎，上面那个最高的是不是？看不到他们那个路啊，海拔一千米。 嗯。你好。看到终点了。 <laughs> 真的会有很多猴子吗？我现在有点怕猴子。冲出来。你拿这个棍打他。 <laughs> 对 <laughs> 啊。你这个棍太抓人的。这是酒店给的棍。啊，没买的。我刚刚那个明信片还挺好看，就是没卖笔。 这里可以买个。对拍一下山，样山景，看一下。哦，在上面还没有到。嗯，马上要到。啊，好的。我们也是紧张，紧张一点啊。啊？这要要去洗完澡以后，半身半身吧。This is the the beginning. 你 okay? Just the beginning. là gì đó Đẹp không? Ủa, Kêu bạn những gì à? Hãy stand over there. Ừ. khen mà, Này, view khen hổ tiền. 诶，我寄杯卡就喺嗰度啦，我先喺嗰度落嚟。嗯，哇，当时系舒服嘅感觉吓，系啦，好凉爽啊！山真系好靓。m i 你影下我喺度得冇？o k 呢度。